привык ли жить завтрашним днем? Пустые обещания, пустые слова Потребность в еде и лишь потребность во сне И главная мечта — посчастливее тебя Они меняют веселье на скуку, а свободу выбрали эту дорогу и шагают по ней. Вместо солнца лампа, в ключи от дверей. не способны говорить только истины нет в их словах. И кусок хлеба — это их цель на сегодняшний день. Закрытые наглухо двери охраняют их сны, но только стрелки часов навсегда охранили мечты. Они меняют веселье